Hey, mein Name ist Lukas, ich bin 24 Jahre alt und ich finde es gut, dass sich Jugendliche engagieren, weil das sonst nur mal die alten Säcke machen. Und das wollen wir nicht. Und sich engagieren führt zu guten Begegnungen, führt zu guten Geschichten und schlussendlich geht es um das.